ал мұхтар тайжан жерді көп айтады қазір иә ал мен баяғыда мынау абай қонақ үйінде жердің кодексін соңғы рет талқылауда мен тыңдап айттым ей сен мынау сатқындық кодексі жасаған көтляктік кодекс маған балташ айтады а ермұрат бапи мен ана мінбеден түсіп келе жатсам маған сөйлегісі микрофон бергісі келмей отыр бермей отыр мен былай болып сөйледім ермұрат бапи айтады маған сен не қыстырыла бересің барлығы жүр саған соның не керегі бар дейді ол <laughs> не деген сөз ол саған соның бәрі не керегі бар дейді мен айтамын ей сен датыңнан тамағыңды асырап отырсың ба сол көтіңді қысып асыра берші сол араласпашы басқа жерге сол ермурат бапиев өзі үшін мен ол кезде айтқанмын мынау әміржан қосан бұл көтілақ таза а доскошинді білемін ғой мен қандай айыр құйрық екенін өріп шыққан екен бірақ а ол сол ұсынып жатыр кейбірде президентке вот мына біздің ұсынып жатқан неміз мынау азаматымыз әміржан қосановты а мен айтып бұл сатқын ғой нағыз кутляк неге білмейсіздер соны сондықтан бізге тек жетпей тұр бас қосу бірақ басқа амал жоқ бізге ленин айтқандай тек революция жолымен келеміз күшталып сайлауды біз жеңе алмаймыз ол үзілді кесілді бір айтқан, ешкім жеңе алмайды сайлауды сайлау аты бар бірақ сайлаудың өзі жоқ сол аналар жебірлер сол өзі бір бірін сайлай береді сол депутат болады министр болады тоқаев ана сайлаушыларға мына не бар ғой қоятын галочка қоятын иә соған бәріне мен қарсымын деген не шығарып ғой жарлық бәріне мен қарсымын деген жоқ еді ғой бұрын сондай шығарып дейді абзал тоқаев ол қол бала иә ол өзі еркіндігімен өзінің ақылымен өзінің санасымен көзқарасымен ол жүрмеген адам өмірде ол біреудің жетегімен айтуымен нұсқауымен сөйтіп жүрген адам ол орысша айтқанда маменькин сыночек қой солай өскен адам болды ол бес диплом бар бес тілді біледі мен айтамын бес тілді мен де білемін мен мысалы иттің де тілін білемін қазір мына қойшы мен ұлимын ит сияқты үрем де ит сияқты қойдың тілін де білемін мен маңыраймын сиыр сияқты му деп мөңіреймін иә а ит те біледі үш тілді қайсысынан нетесің а тоқаев мен айтамын оны бастай мен ол адам емес тоқаев деген оның қолынан ештеңе келмейді ол біріккен ұлттар ұйымының төрағасының орынбасары болды ол не ол артист отырғызды отырды ана жерде ештеңе істемейді ештеңе шешпейді ешқандай ұсыныс жасамайды ештеңені бекітпейді тек жүреді сондықтан енді бұл қаншалықты ауыр болсын болмасын шындықтың көзіне туралап қарап мойындауымыз керек біз бір жолы жоғалуға келе жатырмыз ақырында ақырында тәй басып кішкентай нәресте сияқты сол жойылуға келе жатырмыз ал оған біреудің де басы ауырып жатқан жоқ міне мен бардым маңғыстауға ана бұрын еститін бір адайлар бөлінеміз мемлекет болғанда мен көрдім мен сен осы ма сен адайларың жүрген қырып жарып жүрген бірдеңе қыламын олай қыламын шеттен қорқақсыңдар ғой келгенесіздер ма маған ой бүйтіп қалады қамапса ертең сотталып кетеді анау ойлап мен он бес сутка отырамын он бес көке э, он бес сутка деген не жаңағы он бес тәулік бұл не түрме соны сен түрмеге санайсың он бес тәулік айтпашы маған он бес тәулік түрме деп мен содан көрдім мен а бірақ ол коммунистер совет үкіметі өте мықты қазақтарды құлдыққа айналдырып алды ол ана орыстардың ғалымы заславский бар дін ғалымы ол айтқан кезінде орыстың қаруының жасалмағанын орыстың тілі жасайды деген қару өлтіреді а тіл бізді айналдырып алды міне орыс болды жүр ғой қаншама орыстар көшеде мына таза аулаға шығайық кілең қап қара қара көздер бәрі орысша сөйлейді осы міне құл құлдырау деген осы міне осыдан артық не құлдырау керек бұған ешқандай пулемет те керек жоқ бұған ешқандай бомба да керек жоқ бұған соғыс та керек жоқ міне дайын тұр әне кішкене чукча бар қазақтың чукча ал осылар енді ұлтты көтереді дейсің ба ұлтты мойындайды дейсің ба қазақты ұлтқа теңейді дейсің ба абзал бар ғой абзал ау мен әрқашан айтамын орыстың арасында өсіп тәрбие алған қазақ ол қазақтың бірінші жауы ол бірінші жау қазақ себебі ол еш уақытта өзінің тілін өзінің ұлтын адамға адам тіліне теңемейді ол орыс сияқты былай орыстар жиіркеніп сөйлейтін қазақтар туралы иә. мен есімде бар мен бірінші оқып жүргенде бізде мектепте дәрігерлік бекет бөлмесі болды содан бізге не жасайды мына прививкілеріне мынандай міне мынандай не жасайды прививка мынандай жасайды әртүрлі манго манго деген түрлі сонда биялы бекеш студент қазақ қыз ана орыс қыз айтып жатыр біз кеше үш күн мына маңайдағы қазақ ауылдарын араладық дейді сол айтып жатыр Фу, как противно. На ну, своей кашме сидят этой на полу. Какие-то одеяла постили под себя. Угу. И руками кушают все из одной чашки. Фу, как противно. меня утром отырмын тогда, сонда ана орыс қазақ қыз медучилище оқып практика үйреніп тәжірибе алып айтып отыр да галя я согласен вот она к нам до гости приезжает из аула я маме всегда говорю мама не пускай ты их домой они же все вонючие они все как бараны ходят руками кушают а со сменой там мы дома тоже руками кушаем без проблем и что ты хочешь сказать да. что ты говоришь ты хочешь сказать деп боқтап жіберіп анау орыс айтып посмотри какой волчонок он как огрызается деп мен маған мен соны боқтап шығып кетті сосын жасамаймын ешқандай прививканы бұл содан ғана аңғарып отырмын қазақстанда орыстан барлығында ойлары бірдей тек біреулер ішіп алып айтып қояды әйел болсын еркек болсын Жа, қазақ язык баран язык қазақ баран бараны деп ол орыстың ойларының бәрі бірдей міне украинада донбасс пен луганскіде е орыстар шықты біз украинадан шығамыз біз россияға қосыламыз а ертең біздің ақтөбе қазақстанда солай мына павлодар орыс көп қостанайда жетеді өскеменде жетеді шығады да айтады а мы хотим в россию болды путин дайын тұрған жоқ айтады нет я посылаю эскадрилью самолет должны защищать русских оның айтқаны бар ғой путин кезінде я оставляю за собой право нанесения превентивного удара по тем регионам где будет ущемляться русский язык и ущемляться русская нация деген ол кезден президентке түскенде екінші рет сонда айтқаны бар мен осыны деймін оны ұмытпаймын соны сондықтан ол орыстан сақ болды мен баяғыда украинада екі мың бесінші жыл болғанда мен ана сұхбат бердім ғой телеарнасында мен сол ана журналистке айтқанмын украинаны көрдім у вас будет война с россией дедім ол күліп жіберді ана келіншек да вы что мы же братья дейді мы говорит православные мы славяне мен айтамын вы недобитые хохлы для русских как и мы казахи для русских чурки чучмеки колбиты мамбеты черножопые кадачата турчата вот так я говорю в Актюбе рос с детства пока вырос я не слышал слова казах вот так к нам обращались. Поэтому мы постоянно дрались. Поэтому у нас постоянно были драки, разборки. Постоянно, поэтому все время мы выясняли, а кто есть кто. И вот мы пятеро казах в городе там, Актюбе. Мы весь город вот так в страхе держали, нас боялись. Шанхай дегеннен кейін соны бізден қорқатын болды бүкіл ақтөбе мен ане немереме айтамын осында мен ақтөбені былай ұстадым деймін атам сен бүкіл астананы ұстаңдар былай атаң сияқты деп